Molt bona tarda. Bona tarda, bona tarda, benvinguts. Benvinguts a aquesta sessió en què volem conèixer una mica més, conem eh, parlar, volem debatre també en aquests temes de canvi climàtic. Canvi climàtic però, però que al mateix temps també té a veure amb com les persones ens enfrontem a la realitat, com aquesta realitat l'hem provocada d'alguna manera a les persones o la nostra forma d'enfrontar-nos al món, de, de, de com la nostra ètica, la nostra vol dir la de tota la humanitat, però nosaltres també som part de la humanitat, doncs la nostra ètica acaba marcant com és eh, o com evoluciona el món i realment com evoluciona el món acaba sent el clima, acaben sent les temperatures, acaba sent el que mengem, perquè les plantes viuen amb una quantitat d'aigua i amb una quantitat de, de temperatura o amb uns valors de temperatura. Per tant, aquesta, aquesta mena de lligam de tot plegat és el que mirarem avui de, de, de parlar i ho farem des de dues vessants que jo crec que són força complementàries o si em permeteu, no sé si la paraula complementària seria la paraula, però sí que són típicament dos punts de vista que han semblat diferents en el comú de la societat. D'una banda tenim l'Aida, que és de Greenpeace, que són aquests, ara estàvem parlant, que es pengen a les... Eh? Jo Tots es, no, eh? Tu, ella no, ella no diu. Que es pengen allà a la Sagrada Família o es pengen a algun edifici o, o fan aquestes accions o els veiem a vegades allò una mica eh, actius, eh? però al mateix temps reivindiquen moltes d'aquelles coses que moltes, nosaltres pensem i que no ens veuríem en cor de reivindicar eh, tan fort eh, és una reivindicació on posar eh, sobre de la taula moltes vegades els polítics que fan doncs, aquestes ONGs internacionals, però que donen veu també a les persones. I l'altre costat de la taula doncs, tenim en Joan Carrera, que és qui, qui ens farà un punt de vista així més sossegat, més de, de reflexió, de sentiment, de, fins i tot, si em permeteu, de pregària, probablement, de, perquè ens parlarà també de l'encíclica de del papa francès, de, de com aquests valors que, que el papa, el Sant Pare, predicava o ens, ens escrivia en el cicle Laudate, si, Laudate Si, eh, Laudato, sí? Això del llatí jo no el tinc molt bé. Ja es porta poc el llatí, no sé si parleu vosaltres. Jo vaig, em vaig quedar amb el rosa, rosa, rosa, amb rosa i rosa i rosa. Però ja, la segona declinació era mala C, és a dir, que no, no provarien examen ara. Doncs eh, ens portarà aquesta part més reflexiva i després, si voleu, al final, eh, al final, després de les dues exposicions doncs podrem fer un torn de debat que jo crec que al final acaba sent el que, el que fa moure la societat, el compartir aquestes opinions que tinguem entre tots, aquestes inquietuds i les a la taula o vosaltres mateixos doncs podrem acabar de, de intentar treure l'entrellat el màxim que se'n pugui treure l'entrellat de tot plegat. Per tant, la primera intervenció serà la, la de l'Aida Vila. L'Aida és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, té eh, més de 10 anys d'experiència professional en dret internacional i medi ambient. També té formació en experiència i experiència professional en drets humans, en cooperació al desenvolupament i també en pensament estratègic. Ens haurà de dir què és això del pensament estratègic. Segur que està alguna cosa interessant, també. Eh? Actualment treballa a l'equip polític climàtic de Greenpeace Internacional, on segueix les negociacions climàtiques europees internacionals. En aquest període ha portat a terme diversos projectes d'investigació dins i fora de Greenpeace sobre medi ambient i els drets humans, eh, clima i polítiques energètiques, i també entre algunes de les seves publicacions hi destaca cap a un accés general a l'aigua potable, rectes polítics i legals, del 2006, i el dret humà a l'accés a l'aigua potable, evolució històrica i contingut. És finalista el Premi d'Investigació sobre Drets Humans i l'Oficina dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya del 2008 i amiga. I molt, jo diria, ara em perdona que faci d'això, però quan hem fet coses junts, és una persona de verb pla i clar. Ai, gràcies. Doncs ara a veure si ens fas entendre això que ens expliques. Ara amb molta pressió, eh? <laughs> Bona tarda i, i gràcies eh, primerament per convidar-me. Per jo no sé si ho sabeu, però visc a Madrid i m'agrada molt sempre que em conviden per venir a fer coses a casa meva i així aprofito i veig a la família i parlo en català, que no, que no acostumo a fer en el meu dia a dia. Jo us volia, us volia explicar una mica, no, com que no sé quin, quin grau de familiaritat teniu i veig que és un públic molt heterogeni amb, amb les negociacions climàtiques internacionals i si heu seguit una mica el que ha estat passant a la cimera de París, que es va acabar el dissabte, us volia explicar una mica com ho hem enfocat des de Greenpeace, perquè aquesta cimera és una cimera que ja es preveia que seria històrica, era on s'havia de signar l'acord que substituiria el protocol de Kyoto. Hi va haver una cimera semblant o, o amb, amb expectatives similars, no sé si us en recordareu, a Copenhague, ara fa uns anys, que no va acabar gaire bé. Llavors hi havia molta, molta pressió pels polítics, perquè havien d'assolir aquest cop eh, l'acord que substitueixi el protocol de Kyoto, però també per les ONGs i la societat civil perquè pensàvem com ho enfocarem d'una manera que no, que no aixequem massa les expectatives, sabent que hi han coses que és molt poc probable que s'assoleixin en aquest acord a París, però d'altra banda, quins són els elements essencials que han de garantir que aquest acord que s'assolirà a París serveixi per fer front a la lluita contra el canvi climàtic. I vam estar dubtant durant, durant molt temps. Va, hi va haver un moviment molt gran que va aglutinar la societat civil de, de tot el món, les ONGs internacionals i ONGs franceses, i ens vam posar a treballar junts. Ens trobàvem que la negociació climàtica internacional va molt lenta, per una banda, que se, es preveu que s'ha d'assolir un acord a París i es preveu amb dos anys d'antelació i sembla que, bueno, no és que ho sembli, és que hi ha temps de sobre però al final sempre anem tard, perquè els, perquè els governs són molt reticents a assolir segons quins compromisos i sobretot en temes que tenen transcendència econòmica tan, tan gran com els temes de canvi climàtic, que estan molt relacionats amb la política energètica, com, com tots sabeu, perquè la principal font de canvi climàtic són les emissions de gasos d'efecte hivernacle que provenen de, de les fonts energètiques, de, del carbó, del petroli, doncs ens trobàvem amb aquest, amb aquest problema, com fer front a aquesta lentitud i com fer front a l'oposició del sector dels combustibles fòssils, que és un dels sectors més poderosos que hi han i és el principal culpable de que la negociació climàtica internacional avanci tan a poc a poc. Com mm, vam pensar, no podem plantejar l'acord de París com tot o res, no podem dir a París s'ha de solucionar el tema del canvi climàtic i s'ha d'assolir un acord que ja sigui definitiu, perquè ens donem compte doncs, que vivim en una societat molt, molt canviant, molt líquida, que diuen alguns, i, i, i és més eh, interessant o, o més fàcil plantejar estructures que, es puguin, que permetin que vagin evolucionant i es vagin millorant sobre la marxa que, que intentar assolir alguna cosa estàtica que funcioni molt bé. I la idea que se'ns va ocórrer a tots va ser que, que el que havia de marcar la diferència de si París hauria estat un èxit o un fracàs havia de ser que quan els mitjans de comunicació i, i bueno, sobretot els mitjans de comunicació i el sector dels negocis llegissin el resultat de la cimera havia de quedar molt clar que a partir d'aquell moment es marcava el principi del final de l'era dels combustibles fòssils. No era tan important eh, quins objectius de reduccions d'emissions havien posat sobre la taula els estats, sinó que l'acord de París eh, llancés una senyal molt clara de que l'era dels combustibles fòssils havia acabat i de que començava que ja havia començat, però que, que se li ha d'anar donant més empenta a l'era de, de les energies renovables, perquè d'aquesta manera es donava una senyal molt clara als inversors, que al final són els que fan moure l'economia mundial i són els que fan que, que els estats siguin més capaços d'assolir compromisos si, si, si la comunitat inversora està al darrere. Ho vam plantejar així i no sé si heu llegit moltes de, de, de les avaluacions de com ha anat la cimera o com n'han parlat els diaris, però nosaltres la veritat és que estem molt contents perquè molts dels mitjans de comunicació ho han llegit d'aquesta manera. Eh, llegíem, per exemple, ahir eh, The Economist, que deia que, que l'ambició, que els compromisos de reducció d'emissions no eren molt ambiciosos però en canvi que era una declaració política sense precedents sobre la urgència de frenar el canvi climàtic i que marcava una senyal molt clara als inversors de que l'era dels combustibles fòssils havia acabat. I el, la, el, el peu de pàgina, l'article acabava dient eh, ara invertir en una mina de carbó és molt més arriscat que mai. Aquest era el tipus de senyal que nosaltres volíem que, que, que quedés clara. El The Guardian també va dir el mateix, l'acord de París marca la, el final de l'era dels combustibles fòssils. Uh, Industrial Times, uh, que el món ha entrat en una era de baix, de baix carboni. És a dir, tots els principals diaris del món, econòmics o, o de premsa en general, van fer aquesta, aquesta lectura. Aquest és un dels elements positius. Un altre element positiu és el fet de que eh, l'acord de París, que ara us en faré 5 cèntims, és... M'avisaràs, eh? Quan em picaràs el crostó. <laughs> doncs l'acord de París té una estructura suficientment flexible, com dèiem, perquè a base dels anys es puguin anar, es puguin anar augmentant els compromisos i els estats es puguin anar posant més en línia amb el que demana la comunitat científica per frenar el canvi climàtic i té eh, molt text de contingut aspiracional que resulta menys agressiu per signar pels governs avui en dia, és a dir, tendim a fer això, hem d'arribar a aquest objectiu. Això ha fet possible, aquest, aquesta redacció de contingut aspiracional ha fet possible que molts estats poguessin signar el mateix acord, vaja, l'han signat tots els estats de la comunitat internacional, interpretant-lo de diferent manera, dient eh, hem de tendir a evitar que a final de segle la temperatura global hagi augmentat més de 2 graus centígrads i, si pot ser, hem d'intentar que no augmenti més d'un grau i mig, això és el que diu, que aquest és l'objectiu global de l'acord. De la manera com està expressat, hi ha uns estats que pensen, bueno, si arribem a dos graus centígrads, doncs, si quedem justets per no superar els dos graus centígrads, ja anirem bé. Mentre que hi ha els estats eh, illa del Pacífic, per exemple, o molts països africans que, que pateixen molt els impactes del canvi climàtic i que saben que dos graus centígrads per ells és massa, l'augment global en, en, en aquests punts del planeta seria, seria massa catastròfic, ells pensen, bueno, tenim l'un grau i mig i ara d'ara en endavant hem d'intentar quedar-nos per sota d'un grau i mig. Les dues xifres estan a l'acord. Per això molta gent diu que l'acord de París és, no és el final de res, és el principi. S'ha creat un marc de, un, un marc internacional en el que per primera vegada estan tots els països, perquè el protocol de Kyoto només tenien obligacions als països industrialitzats, i s'ha creat aquest marc amb aquests objectius i ara el treball dels estats de, de donar-li compliment i d'anar augmentant el, el grau d'ambició climàtica, és a dir, d'anar fent esforços cada cop més grans per intentar arribar a aquests objectius que ens van dient, que es va dir la comunitat científica i la feina de les ONGs d'anar empenyent aquesta maquinària i intentar doncs, que aquest procés de, d'augment dels compromisos dels estats es faci quan més ràpid millor. Eh, algunes de les lectures de, dels diferents països sobre, sobre l'acord de París, que, que il·lustren una mica això que us estic dient, doncs, per exemple, el, les Illes Marshall, que són unes d'aquestes illes que tenen molt risc d'inundar-se per culpa de l'augment del nivell del mar, ells van dir l'acord de París marca per primera vegada una possibilitat de supervivència pels nostres, pels nostres països. El bloc de països del G77, que són 134 països en desenvolupament, que negocien junts, també el seu portaveu va dir ahir eh, per primera vegada la comunitat internacional està unida i hem actuat tots junts, estem contents de tornar a casa amb aquest text, però ara ens hem de posar a treballar per treure el millor dintre del, del rang de possibilitats que hi han dintre del text. Aquests són els més vulnerables, però inclús eh, els, els que són més culpables del canvi climàtic i, els, i països que són històricament responsables com Estats Units o la, Xi, o la Xina i, i la Índia, que són noves potències emergents, també valoraven molt positivament l'acord. Deien que, eh, per exemple, Obama va dir que per primera vegada els Estats Units d'Amèrica es veien capaços de reconèixer el seu rol a la creació d'aquest problema i, i que estaven compromesos a fer-se responsables. Uh, la Xina va dir que, que li semblava interessant que s'hagués eh, assolit aquest acord històric, però que ara l'important era implementar-lo. Cada un dels països posa en èmfasis en unes coses o en unes altres. Si ho veieu, els països més vulnerables parlen de la seva supervivència i d'intentar assolir el màxim que aquest acord permet i els països més responsables parlen de que és un, un, gran, èxit, un gran èxit i, i, i que s'ha d'implementar però sense fer esment de, de, de que s'ha d'arribar a el grau de major protecció, perquè llavors els que haurien d'assolir majors compromisos serien ells. De tota manera, bueno, i curiosament, Nacions Unides, Ban Ki-moon, ell va dir que era un triomf monumental i, i eh, són els que la comunitat de, de Nacions Unides o el, el, el cos de Nacions Unides són els que han fet la valoració més positiva doncs perquè, perquè quan un es veu dintre d'aquestes reunions internacionals es dona compte del gran repte que és encaminar eh, aquesta negociació i, i jo crec que ningú es pensava que, que s'assoliria aquest acord que donaria aquest senyal tan clar. També hi ha hagut veus discordants, veus que han dit doncs, que no que eh, el contingut de l'acord de París no era suficient, que els compromisos de reducció d'emissions havien de ser superiors, i això és veritat el contingut no és suficient i no està alineat amb les recomanacions científiques. L'objectiu global sí, que és això que us deia dels dos graus centígrads, però els objectius de reducció d'emissions que han presentat els estats ens deixen lluny d'aquests dos graus centígrads. Si es complissin aquests objectius, eh, podríem arribar a fregar els tres graus, però no els dos. Llavors, per això és important que aquest acord tingui mecanismes per augmentar aquests compromisos aquest esquelet flexible que us deia. I una de les coses que fan que això sigui possible és que aquest acord diu que cada cinc anys s'hauran de presentar compromisos renovats, és a dir, que els estats hauran d'estudiar fins a quin grau han complert el que havien dit i hauran de presentar nous compromisos. I aquests compromisos estaran eh, assessorats per la comunitat internacional que farà recomanacions als estats de com els podrien millorar, si consideren que són insuficients. Es suggerirà com, com incrementar el compromís si, si no arriba als mínims que hauria d'arribar. I hi haurà també un òrgan, que, que serà un òrgan plenari amb representants de tots els països, que farà assessorament als estats eh, en desenvolupament per ajudar-los a implementar mesures de desenvolupament que vagin d'acord amb, els, amb els dictats d'aquest conveni perquè, com us deia, és la primera vegada que tant països industrialitzats com països en desenvolupament s'han de remengar i tots han d'anar una dintre de les possibilitats i responsabilitats dels uns i els altres, però, però tots hem d'anar una perquè, si no, aquest, aquest repte tan gran no el podrem assolir. Eh, ens deien un, un organisme científic que, que s'encarrega d'assessorar els compromisos dels diferents estats que només hi havia 13 o 14 estats que el compromís fos acceptable i només n'hi havia quatre que ells publicaran i no ens han dit encara els noms perquè no és un, no és un anàlisi només del, del número de reducció d'emissions que s'ha posat sobre la taula, sinó de, del conjunt de polítiques energètiques de tot l'estat. Només hi ha quatre estats al món que sembla que en el conjunt de la política energètica van alineats amb el que diuen els científics climàtics. Però bueno, l'acord que tenim ens dona una estructura per poder empènyer tots els altres i, i la comunitat, eh, la societat civil i tots aquests instituts i organitzacions que ens dediquem a això, doncs hem de, ara ens hem de remengar també i anar fent estudis i avaluar el que estan fent els estats i anar empenyent la maquinària. Una molt bona notícia que ens ha arribat avui és que el preu del barril de petroli a Nova York ha baixat per primera vegada a 35 dòlars des del 2009. I hi havia un article que relacionava això amb el resultat de la COP. És a dir, no només és que els mitjans de comunicació estiguin dient que és el final de l'era dels combustibles fòssils, sinó que els inversors ja s'ho han cregut. I, i esperem que, que de la mateixa manera que en el seu moment eh, la, la bola de creixement dels combustibles fòssils es va fer gran, doncs ara eh, per la comunitat inversora es vagi fent petita i es vagi invertint més en energies renovables i els estats també s'ho creguin. No? L'estat espanyol sabeu que podríem ser pioners a nivell mundial amb energies renovables i que en comptes de promoure-les el que ha fet l'Estat és posar pals a les rodes i, i penalitzar l'autoconsum i totes aquestes coses. Bueno, doncs aquest acord de París marca, ja li havien dit per moltes, per moltes maneres al ministre Sòria que no, que no anava ben encaminat, però l'acord de París marca una senyal clara de que la política que s'està fent a Espanya és la inversa de la que s'hauria d'estar fent. Jo, si us sembla, ho deixo aquí. Viven, això és la, la, el, el, el draft, el, no, l'esborrany, amb el que arriben a París. Llavors, si el mireu, veureu que per dintre està fet tot, és un text que serà el que es debatrà. Quan arriben a París, és un text i està ple de brackets, de eh, quan cadascú que fa una aportació diu, jo voldria que digués tal cosa, una paraula, una altra paraula. Cadascú de nosaltres diu una paraula i totes les paraules, totes, estan incloses a dintre del text. De forma que el text inicial tenia 51 pàgines. Llavors, quan es fa negociació, van dir, bueno, què posem? Aquesta paraula, aquesta sí, aquesta no, i es va, sobre el mateix text, sobre aquest text, se li van traient brackets o opcions. O posant que, que, que a vegades ah, passa, uh, com sí. a Copenhague, que n'hi van posar tants que al final el text tenia 400 pàgines. Típicament per això hauríem d'anar endarrere. treure, sí, clar, eh? Home. Hauríem d'anar endarrere. I a mi m'ha fet gràcia perquè n'hi ha un, a l'article 3, que en el, en el draft, en l'esborrany, té 10 pàgines d'opcions vale? 10 pàgines. Doncs ara ha quedat literalment amb un paràgraf de quatre línies. <laughs> o sigui, ja es veu que era difícil, <laughs> era difícil d'arribar a un acord i és aquest paràgraf que diu l'Aida, que és mirarem de posar-nos d'acord algun dia, si Déu vol. Eh? Però, hi ha una anècdota d'un, que eh, ho eh, planteges així, d'un article que va, que va escriure un periodista que va entrevistar el Kerry dels mm. Estats Units, que deia que en un d'aquests esborranys, com diu el Tomàs... Eh... És, és aquest trossetet d'aquí, això tampoc no ho veieu, però aquest trosset així petitet, això, eren 10, eren 10 pàgines eh, i ara ha quedat escàs, no? Que diu... Res, no? <laughs> Vaja, bueno, que hi treballarem, sí. hi treballarem, no? Doncs eh, això que dius tu, que, que primer clar, primer es, es, es negocia sobre un text i es va... Primer els estats posen... Al principi només parlen i els presidents del grup han de decidir en quin moment aglutinen tot el que s'ha dit en un text. És a dir, ells intenten captar, doncs com ara, no? si, si tothom anés intervenint i nosaltres hauríem de mm-hmm. captar quin és el, quines són les opinions de la sala i llavors presentaríem un text que seria el primer esborrany. Les parts ho llegeixen i diuen no, no, no m'has entès bé, jo no volia dir això o volia dir més coses i van afegint això, les opcions del, del que no estava recollit en el test segons ells. I llavors la, la gràcia és que la negociació... O sigui, la gràcia és que els, els presidents de, del, del grup de negociació primer consulten informalment a totes les parts i els diuen, bueno, si el presentem així estareu d'acord? Perquè no passi això que us dèiem que va passar a Copenhague, que van presentar un text i el van obrir a debat i les, els països, en comptes de treure corxets, en van anar posant i al final allò no hi havia qui ho, qui ho buidés. Un, una anècdota molt ràpida és que en un d'aquests processos, de, de, perquè el text quan s'obre a debat, hi ha una reunió que pot durar dues o tres hores i els països diuen què els hi sembla i llavors els presidents se n'han d'entornar i redactar-lo en funció del que s'ha dit. I, I això anava bé, anava passant, i va arribar un moment que Estats Units, algú de la delegació dels Estats Units va mirar i va veure que en un dels articles que es parlava d'obligacions eh, abans hi havia, s'havia quedat com a opció majoritària es podria, que és xut, i en el text que havien repartit ara hi havia xal, que és s'hauria. I, I van saltar totes les alarmes i van dir no, no, no, no això no ho podem acceptar i, i no ens n'havíem adonat perquè ens pensàvem que no ho havien llegit bé o se'ls havia passat per alt. I va, estar, van estar a un tris de, de bloquejar l'acord per això. Al final, llavors, amb consultes bilaterals, els estats van dir que acceptarien tornar-ho no, tornar-ho a... Sí, a xut, a, a, a, a Sauria, i o sigui, van rebaixar el nivell d'ambició perquè els Estats Units ho poguessin signar. I un de, també de coses més respecte al que ha dit ella, que t'expliques molt bé, però què vol dir de 1.5? Hi ha quatre escenaris possibles de futur, això se'n diuen RCP. Ah, molt bé. <laughs> RCP. A 1.5 vol dir, ara tenim un número de fum, de diòxid de carboni, que es diu 400, 400 parts per milió. És el que tenim avui avui, eh? hi ha 400 parts per milió. Doncs l'RCP1, l'RCP 2,6 és igual, és el primer, el, més, el, el millor, com si diguéssim, és el que ens portaria a un grau i mig a final de segle. Doncs l'RCP aquest vol dir que estem a 400, pujarem fins a per sobre de, o farcant els 500 i a final de segle tornarem als 400. És a dir que hauríem de ser capaços des d'ara fins que s'acabi el segle de netejar coses que ja hem embrutat. Teneu la idea? O sigui, de treure fum de l'aire. Aquest és l'RCP que portaria 1,5. L'R... És el millor, sí, però hem de ser capaços d'embrutar, de no tirar tant i fins i tot de netejar. L'RCP, el, el que portaria a 2 graus, és un que se'n va i ens porta fins a 550, no arriba a 600. Eh? Aquest és el, el que estaria sobre la taula ara i els altres ens portarien fins a coses molt lluny. Eh? Però eh, s'ha de dir que, que l'RCP, aquest, el que porta fins a un grau i mig, puja i després necessàriament ha de tornar a baixar i això és una mica difícil. I la tercera coseta, què? Perdó, eh? ara venim. Eh? El que, el que ens hem... L'augment de temperatura de l'època preindustrial fins ara és de 0,8 ja. graus, ja, avui en dia. I el que estem parlant aquí és que a final de segle no superem els 2 graus o si pot ser 1,5. Però perquè es vegi que, ara, eh? que ja portem 0,8. Sí. I l'última coseta ja, si em perdoneu, és aquesta cosa de posar-nos d'acord amb els països rics i països pobres. Que clar, quan llegiu, això, està una, això és una llista que se'n diu l'anex 1 i l'anex 9 del protocol de Kyoto. Doncs s'ha d'entendre que quan es parla d'això, Brasil, eh, Xina, estan els pobres. Però és que Aràbia Saudita també estan els pobres. Mm? Llavors, a vegades... De quan es va signar Kyoto. Sí. Vull dir que això a vegades és una de les coses que posa difícil, és una, aquesta llista de països, Eh, que a vegades fa difícil els països en vies de desenvolupament que hi ha Aràbia Saudita en el vies de desenvolupament, que no és del tot ètic. No? I això ens porta, potser, si voleu després debatim això, ens porta ara en en Joan Carrera, que ens farà aquesta diversa, aquesta altra aproximació. En Joan Carrera és jesuïta, llicenciat en Medicina i doctor en Teologia, és professor de Moral Fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya, és professor també col·laborador de SADE, ha publicat molts moltes ocasions amb cristianisme i justícia, eh, per exemple, món global i ètica global, identitats del segle XXI, el problema ecològic una qüestió de justícia, una relació difícil cristianisme i societat amb la perspectiva ètica, diverses contribucions, i ara ens eh, presentarà aquesta, aquest punt de vista que ens lliga també amb l'encíclica de, del papa Francesc. Bé, és, és difícil presentar una encíclica que té 246 punts, que és molt més llarg que aquest protocol, i molt difícil intentar aproximar-se. No? La primera cosa que diré és que, d'alguna manera, la problemàtica ecològica dins de l'Església Catòlica va ser una problemàtica que no va entrar fins al, fina, fins al, al final del, del papa Joan Pau II, que no fa massa, que va morir. Eh, Benet XVI, que va durar poc, eh, la, va entrar i pròpiament la qüestió aquesta és una bastant inesperada que els documents tipus encíclica és la màxima expressió que pot tenir l'Església. I va fer tota una encíclica dedicada a l'ecologia, que ha tingut molt bona acollida a tot el món, eh, tant en ambients creients com en altres religions, com també en ambients no creients. Malgrat, al final, si algú m'ho pregunta, o potser si tinc temps, diré tots els punts que, per exemple, als Estats Units, molts sectors dels Estats Units no li ha caigut de l'encíclica aquesta perquè un la llegeix molt ràpidament i sembla molt bonic tot, però té alguns punts, té uns darts tirats contra el sistema econòmic capitalista que són unes perles pels que no tendim a ser tan capitalistes, pels que <laughs> ves, potser se sentiria una mica d'això. Però si s'ajunten, realment és una crítica bastant ben feta al sistema capitalista actual, versió neoliberal i versió globalitzada. Llavors, la meva presentació intentaré, cosa difícil en 20 minuts, eh, presentar eh, Quins valors conté aquesta encíclica? No que explica l'encíclica, perquè és impossible. Quins valors conté? Que són valors que poden ajudar a crear una cultura favorable a resoldre els problemes ecològics. Penseu que les grans resistències són d'una socialització que hem tingut, que ens han imbuït uns valors determinats de progrés, d'ús de les coses, de relació amb les coses, etc etc. No? En el fons, l'actual crisi ecològica prové d'una manera de relacionar-nos amb les coses i amb les altres persones. No? que prioritzem uns valors per, dalt, per, per, per enfront d'uns altres, no? a l'ús del cotxe per anar no sé on, és a dir, que d'alguna manera centrar-se en els valors jo crec que és bastant important. És veritat que aquesta els valors que parla aquesta encíclica són valors que poden ser acollits i moltes vegades els moviments ecologistes ja en havien parlat de tots, els moviments no catòlics també, moviments d'altres religions, moviments, eh, vull dir que no, no són exclusius cristians, sinó són valors que poden ser compartits per moltes tradicions ètiques. Inclús diria que altres religions es van adelantar bastant a l'Església a parlar del tema ecològic, com el budisme, per exemple. Es va adelantar bastant a enfocar aquest problema. No? És a dir, que d'alguna manera també seria bonic aquí doncs, parlar de totes les tradicions religioses com enfoquen aquest problema. Però ja que parlem d'aquesta encíclica. Després l'encíclica parla molt d'una qüestió que, que també ja és vella, és bastant vella, de que per solucionar el problema ecològic cal acords globals. Això és un exemple d'acord global, amb tota la dificultat que té arribar a acords globals, perquè d'alguna manera els acords globals signifiquen haver-te posat d'acord amb un diagnòstic de la situació, compartir una sèrie de valors i, d'alguna manera, unes mesures polítiques que responguin a aquests valors que han de sorgir d'un cert acord entre tots i totes, països, eh, cultures, etc. Quins valors, per exemple, l'encíclica parla que podrien, d'alguna manera, crear una mentalitat per resoldre el problema ecològic. Alguns són molt senzills, altres més complicats. El valor que posaré en número 10 és el nuclear de l'encíclica, que jo crec que és la, la, la novetat de l'encíclica, que és unir estretament el problema social amb el problema ecològic. Un primer valor, per exemple, que parla l'encíclica, i em direu, i per què serveix això? Bueno, serveix per molt. És la capacitat de viure sàviament i de pensar en profunditat, que suposa a un món digital sorollós i a un pensament superficial, que moltes vegades ve de la pura acumulació d'informació. Això seria un primer valor que en parla en Què té que veure això amb l'ecologia? Jo crec que sí que té que veure. Altres valors són més clars que tenen que veure. Per exemple, diu, seria ampliar el concepte de proisme. Recordeu, si algú, que totes les grans tradicions religioses parlen de la famosa regla d'or, que és tractar els altres igual que com vols que siguis tractat tu. No? Llavors, eh, l'encíclica parla, utilitzant una cosa que ja va dir un filòsof fa molts anys, Han Jonas, de dir, d'alguna manera, les accions o les omissions que fem ara hauríem de pensar quina repercussió tenen en el futur. Això pel problema ecològic és central. És a dir, el que fem ara, com afectarà les generacions futures. De tal manera que, per exemple, quan vam començar alguns a parlar d'ecologia, l'ecologia era un problema, però no era tant un problema del present, sinó un problema més del futur. En canvi, ara és un problema del futur, però que hi ha molts països, sobretot els més desenvolupats, que estan ja patint el problema ecològic, les conseqüències del problema ecològic. Això seria un altre valor, que és ampliar la noció de proisme a les generacions futures. I a l'encíclica, per exemple, citaré alguns cops l'encíclica, per dir Y no estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Pensar en les generacions futures és pensar no només en el curt termini, sinó en el llarg termini, que això també és una qüestió bastant important, perquè estem acostumats bastant a la importància del present i no pensar en el futur. I aquí que veig molts estudiants, moltes vegades penseu només en l'examen que vindrà d'aquí dos dies i no penseu una mica en el futur la mentalitat, els polítics, per exemple, també pensen molt amb el curt termini. Per això moltes vegades és difícil trobar solucions polítiques quan depenen d'unes eleccions cada quatre anys o cada sis anys, perquè les mesures ecològiques possiblement no poden ser vistes al, al curt termini, sinó que es veuran les conseqüències positives de determinades polítiques més a llarg termini. No? Això seria un altre valor. Un altre valor que també, si heu estudiat filosofia, pot ser lligat a l'imperatiu categòric de Kant, és que les nostres accions que afecten la naturalesa has de preguntar si poden ser universalitzables. Què s'entén? Què passaria si tota la humanitat ho fes d'aquesta manera i amb aquesta intensitat? Allò que sempre els, ecolo els ecologistes parlem de dir. Què passaria si Xina utilitzés la mateixa quantitat de paper higiènic que nosaltres? jo vaig llegir que, di, que tindríem de talar tots els, els boscos actuals o començar a fer una plantació immediata. O, o, als països aquests emergents, què passaria si el, cost, el consum de combustibles sòlids fos el mateix que als Estats Units? Què passaria? Potser ja no hi hauria petroli suficient. No? Això seria un altre, eh, l'altre xoc, que veure si les nostres accions poden ser universalitzables. Això es pot aplicar a moltes coses, no només al problema ecològic. No? Un altre valor que, que també parla l'encíclica és entendre el creixement d'una manera que no sigui voràs i irresponsable. I amb això dir que d'alguna manera hauria de comportar una redefinició de què vol dir progrés. Això és un dels grans temes de l'actualitat. Què vol dir progrés? Què vol dir una vida bona? Què vol dir una vida feliç per nosaltres? No? L'encíclica, per exemple, hi ha un tros que diu No basta con conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En estos términos medios, en este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir el progreso. son son palabras fortes, Los termas michus, no, clar que eh, està parlant més de mentalitat i de cultura que no de solucions pràctiques, que a vegades que les solucions pràctiques venen de termes mitjos. No? És a dir, que d'alguna manera l'encíclica fa també una, una crítica al concepte de progrés, que ens l'hauríem de replantejar. No? Un, un cinquè valor que també en parla eh, l'ecologia i també en parla altres tradicions religioses, sobretot, és el valor de la interdependència, que en cristià seria la comunió entre tots els éssers vius, que això és, això és fonamental per entendre el problema ecològic. No podem començar, com fins ara, només pensar primer en nosaltres, sinó pensar que la realitat és interdependent, que depenem un dels altres. I això es pot aplicar primer als humans, però també d'alguna manera es pot aplicar als nostres germans que no són de la mateixa espècie, als animals i a les plantes. No? Tenim molt assumit, potser per la nostra cultura, que tenim un jo que cada cop necessita menys dels altres. Per això, d'alguna manera, fixeu-vos bé que és una aproximació que remou la manera d'aproximar-se als altres i la manera d'aproximar-se a la naturalesa. Si alguns recordeu una mica, eh, hi ha, un, hi ha una, un dels fonaments del capitalisme inicial que va ser formulat per Adam Smith traient-ho d'un francès que es deia Mendeville, que va, va fer una faula per explicar, i deia que el bé el bé de tots s'aconsegueix i cadascú persegueix el bé individual. És a dir, cadascú, anant a la seva o al pur egoisme, fomenta el bé comú. Això està en les bases del capitalisme, que el bé comú s'aconsegueix a través dels interessos particulars de cadascú. I això és una base que amb ecologia pot fer molt mal. Aquesta consciència d'interdependència també pot també ha de conduir a una compassió universal, sobretot pels més dèbils i els més necessitats, i això aplicat també a les espècies més dèbils i les més necessitats. No? Saltant una mica, és a dir, i per exemple, la, aquesta compassió cap als éssers vius és una responsabilitat humana cuidar dels més vulnerables. L'encíclica, per exemple, diu No suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los excluidos. Hay que escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Un altre valor que també en parla l'encíclica és entendre la vida com a do, com un regal que rebem i que hem de cuidar. I sobretot cuidar les vides més amenaçades i més vulnerables. El que rebem gratuïtament ho hem de transmetre gratuïtament als altres, tant als nostres fills, filles, als nostres germans, a la gent de la mateixa espècie, com també a les altres espècies. És dir, que d'alguna manera la natura també és un regal que ens ajuda a viure i per això l'hem de cuidar. En paraules de l'encíclica, seria equivocado pensar que los demás seres vivos deben ser considerados meros objetos sometidos a la arbitraria humana. Un altre valor que en l'encíclica per lograr una cultura ecològica és apreciar les dimensions de felicitat que no estan lligades al tenir i al posseir. Fixeu-vos bé que el nostre estil de vida està molt lligat a símbols de possessió i d'estatus. Tenim determinat ordinador, tenim determinat mòbil, abans determinats cotxes, determinades coses. Hauríem d'entendre més la felicitat en termes de relació. I els termes de relació permeten la relació amb els altres d'una manera diferent, però també la relació amb la natura d'una manera diferent. No? Un altre valor que també parla en Cíglica, que és tret clarament del món de la tecnologia i del món de l'ecologia, és el principi de precaució. La possibilitat davant de fer danys greus i irreversibles no fa falta tenir la certesa absoluta que hi haurà els, els, els danys greus i irreversibles. Només que hi hagi la sospita, un ha d'aplicar el principi precautori. Això és discutible en moltes coses, no? però d'alguna manera i d'alguna manera ho lliga també en dir aquest principi de precaució quan afecta els pobres també s'ha d'aplicar molt. Per exemple, diu, permite la protecció de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Fixeu-vos bé que d'alguna manera l'encíclica, amb aquest punt que és el nuclear de l'encíclica, el següent, uneix pròpiament la qüestió social amb la qüestió ecològica. Els autors del camp de l'ecologia ja parlaven de justícia medioambiental, formant part d'una noció complexa més de justícia. Inclús l'encíclica s'atreveix a fer un pas més, que jo crec que és important. Dins d'aquesta noció complexa de justícia inclou la diversitat cultural, com formen part de la justícia, que això també havia sigut defensat per molts autors més comunitaristes i més multiculturalistes. Llavors, aquesta unió entre la qüestió social, la problemàtica social que és típica de, de l'era industrial, quan va començar la qüestió obrera, que l'Església es va començar a preocupar pels treballadors, pels salaris, per les condicions de treball, s'està unint clarament a la problemàtica ecològica. Per què? Perquè la problemàtica ecològica actualment els més afectats són la gent més pobra, els països més pobres i les minories culturals. Per això l'encicla diu Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en planteamiento social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar el clamor de la tierra com el clamor de los pobres. Per això l'encíclica parla del concepte d'ecologia integral que intenta lligar totes aquestes coses. I diu, la crisi ecològica i la social formen part d'una sola crisi, no són dos crisis diferents. I l'aproximació per solucionar la qüestió social i la pobresa i la qüestió ecològica van en una mateixa línia. Per això, per exemple, l'encíclica també utilitza una noció clàssica de, del catolicisme, que és la noció de bé comú. I diu, el bé comú hauria de ser principal per l'ètica social. Però llavors ens diu, en les condicions actuals, on hi ha tantes persones descartables i privades de drets humans bàsics, el principi de bien comú se convierte inmediatamente en una llamada a la solidaridad y en una opción preferencial por los pobres. Y al bé comú s'ha de, decantar, discriminar a favor del, del pobre i de la minoria cultural. Y después digo, y esta opción implica sacar consecuencias sobre el destino común de los bienes de la tierra. El destino común de los bienes de la tierra és una manera de dir subtilment la propietat privada, qual vol dir que també, d'alguna manera, hi ha una crítica a una manera d'entendre. La, la qüestió social i ecològica, això en podria parlar més tu, està molt lligada des de sempre als moviments ecologistes, perquè hi ha molts conflictes que teòricament són socials i ecològics a la vegada. Fixeu-vos bé que ens ho ha citat en algun moment, vull dir, les guerres per recursos, perquè la, al nord els països rics tenen una impremta ecològica molt més superiors que els països pobres, són els que més han contribuït. Aquests països rics han fet la revolució industrial a través del carbó i el petroli han contaminat el que hem volgut. No n'eren conscients al principi. Han contaminat el que hem volgut i ara què demanen els pobres? Se'ls demana que creixin, però a través d'energies netes, que tenen un cost superior. Que facin fàbriques, però que posin solucions de canonada de tal manera que no contaminin. Això, durant anys, el primer món ha contaminat i ningú li ha dit res. És a dir, que d'alguna manera el, hi ha moltes coses, eh? com la biopirateria, com el, el robatori de determinades patents a poblacions indígenes. Hi ha moltes coses que són problemes ecològics i problemes socials des de sempre. No? Totes les lluites per les represes, totes les lluites de les mines que contaminaven les aigües i comunitats que vivien a, a sota el riu. És a dir, que d'alguna manera la, la unió entre ecologia i la qüestió social, entre la pobresa i la qüestió ecològica, l'informe del PNUD del 2007-2008 ja feia aquesta aproximació a partir d'informes de, de, de, de, del panel del canvi climàtic anteriors a l'últim, ja intentava dir un avís de dir els que estan patint el problema ecològic són els pobres. I això patiran també els rics, però d'entrada són els països pobres, perquè són molt més vulnerables. I aquest informe va ser interessant, va passar més desapercebut, però va ser interessant. Després hi ha altres valors que aniré més de pressa, perquè ja només en queden 5 minuts. El valor de la biodiversitat també en parla en cíclica. Però també parla de, de la diversitat humana. Això també ho lliga amb la diversitat humana. Hi ha un fragment que, que quan diu la d'una de cultura puede ser tanto más grave que la d'una de espècie animal o vegetal. És a dir, allò que he dit, que la justícia té una dimensió ecològica, però també té una dimensió cultural altres valors, que anem més ràpids. Després l'encíclica també parla de la capacitat de gaudir en poc, un cert retorn a la simplicitat, a valorar el petit, a, a, contra el valor del consumisme, que diu que és el reflexe del paradigma tecnoeconòmic actual, que intenta omplir el buit humà, paraules de l'encíclica, i la sobrietat aquesta, aquesta felicitat de viure en poc, ho relaciona també amb la pau d'estar amb un mateix. tiene que ver con el cuidado de la ecología y del bien común, porque auténticamente vivida se refleja en un estilo de vida equilibrado, unido a la capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Diu, muchas personas, sense esta pau interior que van? Van a toda velocidad atropellant todo. O atropellan o atropellan a la gente o atropellan a la natura. Diu, amb el fons es lo mateix. S'atropella la gent i se a, a, la, a la natura, porque van a toda velocidad. Y a un text molt bonic, que, que es fem una mica de pregària, però pues es parlant de la pau interior, diu, estamos hablando de una actitud del corazón que vive con, con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega en cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Vol dir, sembla que s'entén què vol dir, eh? quan estàs amb algú, no se está pensant ni amb l'abans ni pel després que faràs, sinó estàs d'estar plenament. I això és una manera d'entendre que l'estar al present, això porta més felicitat. Això si algú ho lliga, això és de tradició clarament budista també. L'encíclica també, ja estic acabant, sí, quasi ja és el penúltim, parla del valor dels petits gestos quotidians. Diu, la ecologia integral també està hecha de simples gestos quotidians que rompen la lògica de la violència, del l'aprovechament i de l'egoisme. Per això ens parla de, de, de aturar-nos a donar gràcies a, des, abans i després dels menjars, que és una coseta petiteta. En recorda que aquest petit amor de petits gestos té una dimensió civil i política perquè ajuda a construir un món millor. Y, nos dice que no hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Estas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se puede constatar, porque provocan en el seno de la tierra un bien que siempre tiende a, difundirse. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelven el sentimiento de dignidad, que nos lleva a una mayor profundidad vital, que nos permite experimentar que vale la pena pasar la vida. passar, que vale la pena passar per aquest món, que no cal que ens anarem. I l'últim valor és també parla del valor del descans, la dimensió celebrativa de la vida. Una dimensió més receptiva i gratuïta, més enllà del fer. Diu, d'este modo la acció humana és preservada no únicament del l'activisme vacío, sinó també del desenfreno voraz i de la consciència aislada que solo persigue el beneficio diu el sábado judío, el, el dissabte jueu, ofereix es ofereix com el dia de la sanació de les relacions humanes amb Déu, amb un mateix i amb el món i amb la natura. El diumenge, que seria el dia cristià, el dia de la resurrecció, és el primer dia d'una nova creació. És dir, que d'alguna manera, fixeu-vos bé, la importància també del descans, de la dimensió gratuïta i receptiva de cara també a resoldre millor el problema ecològic i acabo perquè queda un minut, l'encíclica he dit que d'alguna manera també fa una crítica al sistema econòmic actual. És una crítica que és una crítica al sistema econòmic actual amb seva versió globalitzadora i neoliberal. Per exemple, cito. El mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero. Hace critica al hecho que algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos estados, os pues, comentas tú. Y la idea de que la política no ha de someterse a los dictados de la economía, ya que no puede justificarse una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Y parla del fracaso de las ciberas internacionales, sobre el medio ambiente, y el sometimiento de la política a la tecnología y a las finanzas. Después también digo, la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de los bienes que los mecanismos de mercado no son capaces de defender o promover adecuadamente. Y conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que todos los problemas se resuelven solo con el crecimiento y beneficio de las empresas y de los individuos. Y es pregunta la encíclica, ¿Es realista esperar que quienes se obsesionan por el mayor beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? ¿O que aplique el principio de precaución ante las enormes ganancias económicas? En encara es una distorsión conceptual de la economía si aumenta la producción interesa poco que se produzca a costa de los recursos del futuro o de la salud del ambiente. També critica la propietat privada, una manera d'entendre la propietat privada i recorda que la tradició cristiana mai va reconèixer com a absolut intocable el dret a la propietat privada, sinó que subratlla la funció social de la propietat. També critica la mercantilització de l'aigua, ho has citat tu, la, que l'accés a l'aigua és un dret humà bàsic perquè determina la supervivència i la, que és condició bàsica de l'exercici de tots els altres drets. Dir que l'encíclica té punts que critica el sistema econòmic amb les coses que creu que es poden criticar. Fixeu-vos bé que un dels, dels, queda un minut, un dels problemes actuals del sistema és que està privatitzant i mercantilitzant coses que abans quedaven fora del mercat. El món educatiu, el món sanitari, cada vegada entra més la mercantilització, es posa al, es posa al mercat. Jo no dic que no es puguin posar coses al mercat, però que cada vegada predomini el mercat amb uns béns bàsics, com per exemple l'accés a l'aigua potable, els béns educatius bàsics i els béns eh, de sanitat bàsics, això és un perill. Perquè si entra al mercat, regeix la lògica del mercat. I la lògica del mercat és el màxim benefici. I això ho adverteix l'encíclica i ho adverteix la moral social de l'Església en diverses ocasions. Gràcies, Joan. Jo tornaria a preguntar el mateix que li deia l'Aida. Eh? Què? No sé si ha seguit o no allò en detall aquest, aquest eh, acord, perquè ara no es dirà protocol, es dirà mm, alguna cosa, acord. Eh, què opinaries tu? Està bé, malament, millorable? Jo no he seguit ni l'he llegit encara. Jo més aviat sóc escèptic. <laughs> és a dir, jo crec que tu has estat optimista, eh, però amb el sentit que si és un primer pas, admeto que l'acord està bé. Però per mi, el, el, el, clar, com el problema per mi és cultural, els valors no canvien de la nit al dia. Llavors, encara que hi ha un esforç a les escoles per imbuir a, a, a, valors ecològics, penseu que aquests valors que jo he citat, que cita l'encíclica i d'altres, que fomentarien més una cultura ecològica, aquests valors tardaran potser generacions en anar, en anar imbuint-se, perquè ningú de nosaltres fa un gran discerniment quan ha d'agafar el cotxe ningú de nosaltres fa un gran, de, gran discerniment quan hi ha masses llums obertes. És a dir, quan tenim ordinadors, tenim mòbils i aquest mòbil es fa obsolet al cap d'un moment i ningú pregunta com és que s'ha fet obsolet. És dir, jo crec que tenim encara molta mentalitat, inclús el, el consum, eh, encara que vulgui ser més auster en el consum, el tenim molt ficat a dintre. I inclús perquè tal com està el sistema, si deixem de consumir es col·lapsa. Que també la cosa no és fàcil d'ara. Però vull dir que amb això jo més aviat soc que s'ha d'anar fent. Diu l'Aida que està... No, dic, jo crec que estem d'acord, perquè jo el que deia és que, que necessitàvem una estructura flexible sí, sí. per poder anar millorant, no? però que, com tu dius, de moment els, els valors que guien l'actuació dels estats no són els que han de ser. Llavors mai pots esperar que l'acord de París estigui alineat amb les recomanacions científiques o, o amb els valors que, que recomana l'encíclica estaríem parlant d'un decreixement. Per tant, diguem que el Sant Pare s'ha posat a la teoria del decreixement. El Sant Pare, a l'encíclica, parla... Eh, clar, jo no ho he citat, però hi ha un moment que parla d'un decreixement, és a dir, pare, parla de, de que vosaltres no creixem tant per, per possibilitar que altres creixin més. I d'alguna manera la idea de, cre de decreixement hi és, però aquesta encíclica no cita mai autors concrets per no posar-se en debats eh, és a dir, d'alguna manera la idea de, de creixement hi és quan parla de la sobrietat, de l'austeritat, mm-hmm. d'una manera d'entendre la felicitat diferent, de no posseir. I hi ha un moment que diu això, que nosaltres decreixem perquè els altres puguin créixer. Mm, aquest podria ser l'inici del debat, si us sembla. Um, jo miraré, no sé si hi haureu molts o pocs o pocs o poques que vulgueu participar. Qui trenca el gel? Mira, ui, sí que serem uns quants, doncs. Uh, Comencem per aquí, teníem de davant endarrere i tornem a anar de davant endarrere, si us sembla. Eh? Et tinc, et tinc. sent. Sí, sí, sí que et sent. se't sent. Hola, bona nit. Comprenc perfectament que es pot ser una mica positiu amb el acord que vam fer l'altre dia a París, però em sembla que s'ha de fer una mica molt escèptic amb els acords que han fet, degut amb, amb, amb tots els acords abans que havien fet a nivell de l'ONU en aquestes condicions i en altres coses. Per exemple, l'acord de Kyoto, en teoria, era vinculant per molts països. No s'ha complert de cap manera. Uh, una altra cosa que també influència aquí, és un tema important, és com van a financiar totes aquestes coses. Fa 45 anys, l'any 70, es va aprovar a l'ONU el famós 0,7% del GDP per donar els, els diners per fer les coses. Fins ara, sis estats han complert amb això i la majoria ara han baixat radicalment en els últims set anys les quantitats que donen. Ho dic en això que no necessita dir on anem. La idea que he fet l'altre dia era molt més gran, que tu has comentat a eh, Aida, del fet que ara hi ha 195 països que van arribar a un acord. Per quin tipus d'acord? On són els dents que mossegaran els que no cumplen? Tinc entès, pel que he vist, possiblement com la només, que no n'hi ha ni cap cosa vinculant pels estats que no compleixin amb aquest acord. Igual que ha passat amb Kyoto, igual que ha passat amb, amb els, els del 0,7%, entre altres coses. Ah, llavors, exactament com es pot pensar que aquest és un acord que realment aconseguirà les metes que es van posar o si no més aviat és un acord perquè els polítics es poden dir que han fet la feina ben feta i demanaran el vot a la primera vegada que fan eleccions. Uh -huh. uh, en el sentit així, manca uns acords vinculants que castiguen els que no complen. Uh mhm. -huh. Primer. Segon, tinc entès que no n'hi ha res a dins d'això sobre l'eliminació dels subsidis dels fossil fuels, que són dels grans problemes a molts països, especialment com els Estats Units, on fins avui el 49% de l'energia que es produeixen ve de carbó. I més aviat, amb els republicans en control del Congrés, Obama pot contar el que li doni la gana cara a la seva jubilació com a president, perquè ara mira quin tipus de manera li viuen mirant de camí més davant, mm. perquè fins ara no hem mogut massa les fitxes. Molt bé. És dir, jo en un moment, no sé, perquè... El fem, fem, aquesta, ref, anem fent aquestes reflexions, eh? Fem, fem una tirada i després eh, parlem, sí? Jo, jo, tot està molt bé, tothom... Per tant, jo, quan, si, si algú s'extingui, no que tu t'hagis extès, eh? Però faré que no ens extenguem tots molt, eh? Farem que, anirem fent cadascú una vegada un argument i així tindrem temps de fer més arguments. Uh, jo trobo a faltar amb aquestes propostes de París, almenys el que ha emergit pels mitjans de comunicació, que posen tot l'èmfasi amb les grans empreses, amb els inversors, però amb el públic de peu no, no li posen res, almenys el que surt. Llavors, el públic de peu té una gran força per moure també els polítics. I, i l'altra cosa és la qüestió de baixat el petroli, el preu del petroli. Això és una mala senyal, perquè les grans empreses d'aviació i tot això podran donar més low cost i el públic gastarà més. Mm -hmm. És una senyal inversa. Molt bé. Eh, I, no, hi ha una tercera cosa que no se'n parla gens en tots aquests mitjans, ni tampoc els eh, Greenpeace i ecologistes, és que hauria d'haver-hi una acció transversal. Com que, per exemple, reduir les línies aèries, que formen un gran cost, voldria dir reduir llocs de treball. Doncs les planificacions aquestes primer hauria de ser planificar llocs de crear de treball alternatius. Eh, perquè llavors la gent no es veiés abocada, oh, quedaré a l'atur, val més pájaro en mano que si en volando més endavant. Aquí és una planificació en els estats de llocs de treball que es poguessin crear per substituir els que ara quedarien parats. Uh mhm. -huh. I oh. després... Una... Bueno, tres ja, eh? Què? Hem dit tres ja, eh? No, no, no, vull dir, i amb això mateix, eh, de cara a la gent, explicar-li no solament els dos graus, sinó a la salut i a la qualitat de vida, el que voldria dir empitjorar la qualitat de vida i la salut, com mm. ja està empitjorant ara. Moltes gràcies. Podríem explicar això de, de que el xoc de petroli... Estem fins al darrere, sí? si no ho he entès. Eh, em sembla que ho ha dit la primera persona, eh? Mm -hmm. més a prop. Uh, I sentir per la ràdio que qui no compleixi no hi ha cap sanció. Amb això sí que s'han posat d'acord. Mm -hmm. És això, no? Mm -hmm. No és vinculant, no, no hi ha... Sí. Exacte, vull dir que... Bueno, no dic res perquè ja s'hi comenta solo, no? Vull dir, més volia comentar, és que m'ha semblat sentir-ho aquest dematí per, per Catalunya Ràdio i carai, doncs, amb això sí que, vull dir, estem com abans. O sigui, jo sóc bastant escèptica com ell, no? Potser sóc una mica pessimista, mm. però vull que, que d'entrada es posin d'acord amb, amb que no passa res si no ho fan, és una mica riure. Mm. Són... Ah. Mm Volia comentar això. Tenim la última, em sembla allà al darrere, l'última. Com que hem anat endarrere, després Bona tornem avançar davant. Mm, bona tarda. Volia saber eh, el nom del comitè científic que s'està encarregant d'investigar tota la problemàtica de, dels gasos de la, de, la, de tot el problema de la Terra, ara. L'IPCC. IPCC. Sí. Com es diu? Intergovern... El panel intergovernamental del canvi climàtic. Gràcies. Mm. A veure si us sembla, fem aquesta petita... Ara tornarem a tornar enrere, sí? Però fem una primer una nosaltres. Uh, que això de, vin... de mecanismes de control vinculant, no sé com ho veus tu, això potser és el que tens més traça amb aquestes coses internacionals. Sí. I jo... el del petroli, que això també ho he trobat raro jo, eh? Que sí. procés... No, no, això sí que es pot explicar eh, des del ah. món de l'empresa. Sí, bueno, vols començar per aquí? Llavors jo vaig amb lo de... Sí, penseu que el món de l'empresa funciona amb les cotitzacions de borsa. Si un producte li baixa el preu, és que no és rendible, que no s'obtindran tants beneficis. I això, com a avís, és un avís. El que passa és que... Clar, és una senyal de funcionament Exacte. per la, pels inversors. Exacte. no és tant que el que, que li baixin el preu als productors, sinó els que volen comprar. Clar, quan baixa el preu del petroli és perquè hi ha menys demanda. La, la, el preu de les coses puja quan l'oferta és petita i la demanda és gran. Si hi ha poc petroli, que és veritat, i baixa el preu vol dir que hi ha menys demanda. És com una senyal als inversors de que això està deixant de ser negoci. Les companyies de petroli funcionen amb accions. Els accionistes, quan veuen que el preu baixa, no, se, no obtindran tants beneficis. Mm. Llavors, si, per exemple, veuen que obtenen beneficis amb un altre tipus d'energies, de, doncs invertiran allà. Per això també s'explica que algunes companyies petroleres tenen accions d'energies alternatives, sí. Mm. perquè saben que quan se'ls acabi el xollo de petroli volen continuar dominant el món energètic. Uh mm-hmm. -huh. I això és la lògica capitalista, eh? Vull dir, és, purament aprofitar-se la lògica capitalista per donar un avís. Si vosaltres voleu arruïnar una empresa, poseu-vos d'acord eh, 3.000 persones de fer un boicot a un producte i la junta d'accionistes truca i diu, escolta, què passa aquí? I, i canvien eh? radicalment. Si us poseu d'acord en no comprar un producte, fer boicot a un producte, es posen, es posen nerviosos. Mm-hmm. Eh, eh, sí, va molt lligat aquest, aquest tema amb el tema dels mecanismes de compliment. És veritat que, que no hi ha mecanismes de compliment, però és molt difícil establir convenis internacionals amb mecanismes de compliment. Per què? Perquè la sobirania dels estats per autogestionar-se. O sigui, els estats decideixen donar sobirania a una entitat superior, que és la que formen ells conjuntament, que és eh, dins del marc de Nacions Unides. Ells cedeixen part de la seva sobirania a Nacions Unides i acorden i ratifiquen uns convenis, però és molt difícil que ells eh, estiguin d'acord amb ser sancionats per incompliments d'ells mateixos. És veritat, el, els països eh, en desenvolupament estarien encantats de que, perquè ells sí, gairebé no emeten i mai podrien, i tenen eh, els objectius de desenvolupar-se d'una manera més neta amb el suport financer i de transferència tecnològica dels altres països, però ells no, no, és molt difícil que facin, que, que incompleixin aquests, aquestes obligacions. Estarien encantats de que hi haguessin sancions, però mai cap estat acceptarà poder ser sancionat econòmicament d'una manera exemplar, que serien les úniques sancions que funcionarien. Per això us plantejava al principi que nosaltres dèiem a Copenhague es va, es va fer molta campanya per un acord just, ambiciós i legalment vinculant. I va sortir res. Ai. Perquè, perquè una mica és el, el fer el millor que puguis amb les eines que tens. Tenim com a eines uns estats que mai admetran eh, eh, obligar-se a un text eh, d'un acord amb sancions exemplars que siguin legalment vinculants. Per tant, vam fer la reflexió una mica que, que, que feies tu ara. Humans, eh, però poca cosa més. Bueno, però els, sí. Amb el, amb el Tribunal de la Haia, però que només té a veure amb drets humans. Amb drets humans. I si hi ha algun, eh, algun cas que s'està començant a estudiar eh, relacionat amb els impactes del canvi climàtic que vulneren drets humans, com l'accés a l'aigua, etc, que a vegada hi ha més eh, firmes d'advocats internacionals que, que presenten demandes en aquest sentit. Però l'incompliment com a tal d'un acord internacional és difícil que se sancioni dintre del marc d'aquest mateix acord. Quina és la sanció que ens va semblar que era l'única que podia fer moure els estats? L'econòmica, l'avís de la inversió, que és el que està passant. És a dir, si tu no pots eh, aconseguir un mecanisme legal que sancioni a l'Estat per incompliment, almenys pots donar les, els, els avisos econòmics, perquè al final els estats també es mouen per aquests principis del capitalisme, de que tots volen ser el més competitius possible, tenir el major nivell de riquesa possible, i si veuen que aquest, que aquest funcionament energètic eh, no genera negoci, doncs és l'única manera de de revertir la roda en la que estem. Jo, en, en línia amb el, que, amb el que deies dels valors, nosaltres ho hem comentat moltes vegades, perquè les reunions de, de Nacions Unides de Canvi Climàtic veus a vegades presidents o ministres de països en desenvolupament plorar en una taula de negociació i dir jo no puc tornar a casa meva amb, amb l'acord aquest. Doncs a Copenhague va passar i totes les cops, les reunions de canvi climàtic després de Copenhague sempre hi ha hagut Eh, algun, el de Filipines quan hi havia el tifó, dient jo tinc ara mateix familiars que estan desapareguts per culpa del tifó provocat per, per, pel canvi climàtic i aquí no, sembla que no passa res, perquè els valors que mouen la maquinària de Nacions Unides no són els que han de ser, però mentre no tinguem aquest canvi de consciències, que jo crec que cada vegada jo, jo crec que sí, vull ser optimista, per si no seria molt dur llevar-me cada dia per anar a la feina, <laughs> si fos pessimista en aquest sentit. Jo crec que cada vegada la societat està més conscienciada, sobretot els, els joves pugen diferents i tenen una opinió, jo penso, respecte del capitalisme molt diferent de la que teníem nosaltres quan érem més joves. I, però mentre aquest canvi de consciència no triomfi, tenim, eh, ens hem de guiar per les eines que tenim, que fins ara són les senyals econòmiques, que són les que mouen la mm. roda. I una altra petita... Jo també sóc optimista, com, com l'Aida. També s'ha d'entendre qui va negociar. A, amb una, amb una d'aquestes cimeres hi van el que se'n diuen negociadors plenipotenciaris, que en diuen. Vol dir que poden signar, però que no deixa de ser un tio o una tia d'un ministeri. Per tant, ell, en realitat, quan l'Espanyol en allà com a plenipotenciari, ens està representant a nosaltres. Aquesta és la realitat. I perquè nosaltres estiguem d'acord, en teoria, cal que això vagi al Congrés dels Diputats, en allà ho votin, hi estiguin d'acord. Per això el protocol de Kyoto es va aprovar el 97, però no va entrar en funcionament fins al 2000 no sé quan, fins al 2000... Eh? Molts anys va trigar. I van a ser 32 països que només eren el 12% de les emissions d'aquella època. Ara n'hi ha 195 que representen el 95% de les emissions i, els, i han deixat només 5 anys escassos perquè els països ratifiquin. Vol dir que aquesta gent han dit, bueno, jo firmo, que sóc un plenipotenciari, però sóc un mindungui, en realitat. Un mindungui amb poders, <laughs> però no molts. No? Això ha d'arribar al país i el govern que hi hagi, o qui hi ha, la majoria parlamentària d'aquell moment del país ho ha de portar al Congrés dels Diputats i en allà ho votaran i ho aprovaran. I llavors ho portaran a Nacions Unides i ho ratificaran. Però el procediment és una mica complex, és una mica llarg, també. No? Bé, només ho deia per si no sabíeu com funcionava el procediment d'aprovació. Bé, alguna pregunta? Sí? Intervencions? Ah, mira, ara de, de darrere endavant, va. Vinga. Espera, espera, el que té el micro, després tu. Després, després. Ara ella. El segon, el segon, no te'n t'enfadis. És així, no és així, com mm. funciona això eh, i com ha eh, quedat al final. Mm -hmm. Espera, el micro, el micro. El micro. No, hola, oh, la bocada ja ha contestat una mica la meva pregunta que anava a fer reflexió. Jo fa anys i panys, molts, que no lleio cap encíclica ni coses semblants. Però sí que m'he trobat que del que s'ha dit, dels punts que anaves dient, ara de memòria em diria que més de 5 els compleixo, sense fer cap esforç, no sé, no sé. Potser per l'educació he anat rebent, per el que he anat llegint, no veig la tele mai, tinc tele, no la veig mai. El mòbil fa uns quants anys que el tinc, potser perquè el faig servir molt poc, m'entens? No, no, vull dir que l'acció, amb això vull dir que l'acció personal de cada persona és més important la força de la gent, que deien, no? Deia l'eslògan, la força de la gent. Està molt bé tota la informació que heu donat, però si llegeixes una mica el diari, si llegeixes, veus la tele, etc, t'informes una mica, doncs, bueno, al final ah, s'arriba tota aquesta informació que estem donant. Mm -hmm. Però la força de la gent és molt important. El sentit comú, molt bé. Res més. Això tenies per aquí? Ah, i aquí n'hi ha l'altre. Ah, Pis, jo pensava que faria aquí un discurs així de pujar-se eh? pels vaixells i fer una, una reivindicació realment crítica davant d'aquest acord de París que a mi m'ha deixat una mica indiferent, perdoneu, perquè crec que, que hi ha uns acords que, que no, no, no, no els veig com viable a curt termini i, i perquè hi ha molta política entre mig. Si us heu fixat, entre el públic teniu gent molt jove, eh? que venen d'una escola i, i aquest tema ha sortit sovint. No? I mm, a mi m'ha agradat molt el que ha dit el, el Joan de tots aquests valors, però, mm, i tu has dit que els joves tenen un concepte diferent del capitalisme, però mm, costa molt fer un canvi de conscienciació. No? Jo necessitaria, m'agradaria no? que, que, que m'ajudéssiu o que, o que, ens, o que els, us dirigéssiu amb ells i els diguéssiu eh, com confiar en aquest futur, eh? perquè esteu dient a final de segle arribarem a un RP no sé què que heu dit, eh? i jo penso, ostres, però és que no, ni ells arribaran a aquest final de segle, no? Mm. Llavors, ho sento, eh? però... Ho sento, jo. jo, jo tot i que també els dic que l'esperança de vida ha pujat moltíssim, no? Però, però clar, aquests joves tenen, eh, fins i tot en la seva curta vida, eh, <laughs> eh, han tingut més de 10 mòbils molts d'ells, no? I llavors esteu dient, no, no, hi ha un canvi d'actitud. Perdoneu, viure amb, amb els joves et fa veure que no és real, no? I per tant, de tu he d'esperar doncs, un, un, una actitud més crítica. Eh? El tema dels valors m'ha agradat moltíssim, però, però... I jo sempre els dic que el dia a dia és bàsic i fonamental, els petits gestos, no? però crec que quan els hi dic em miren amb una cara estranyada dient aquesta dona està molt lluny de nosaltres. No? I Ara els hi preguntarem. Sí. Què, què, què en penseu? No? Què, què s'hi podeu dir? No? Pensar aquests xicots d'aquí. La jovent, mira, joves, per allà al mig, joves. És difícil contestar aquesta. Bueno, primer de tot, em va fer molta gràcia la comparació que has fet amb els de Greenpeace pujant-se als barcos i així. Eh? Jo, precisament, crec que ser Greenpeace és molt més que això i que precisament jo també soc bastant amb tot el que ha passat al món i així, perquè eh, precisament és, un, és l'inici del que teòricament ha de ser el fill. Per tant, jo estic bastant, bueno, bastant content del que ha passat i bastant esperançat. Després també tinc un dubte perquè a eh, l'encicle que dieu que nosaltres hem de decréixer perquè els altres creixin. Bueno, exactamente la encíclica dice, por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Vale. Eso és justícia distributiva pura i dura. Sí, sí, sí, això sí, sí. Eh, realment ho entenc i sí, sí. crec. Però simplement crec que amb la tecnologia que tenim actualment i tal com estem evolucionant, fa falta realment de créixer perquè els altres creixin o realment seria millor que l'eficiència dels nostres processos sigués millor i aquesta eficiència la transportéssim a tot el món i fer-la oberta a tothom. També dieu, aquesta tecnologia és més cara. Mm, fins a quin punt actualment és més car un motor de hidrogen o d'heli o de gas que un de Contestarem, sí. Farem... La pròxima vegada tornem endavant. Les coordenades, les preguntes. Sí, la tinc a tantes. Digues. Bueno, bueno, yo hablo en castellano porque yo aquí tres, meses salgo y bueno, soy de Asturias. quería decir que a mí el acuerdo, también me resulta un poco indiferente, porque sí, yo creo que el objetivo está claro, es reducir eh, la temperatura a dos, o dos grados y dos grados eh, a finales del siglo. Pero yo creo que para llegar a ese objetivo hace falta unos medios y esos medios no están en el acuerdo. O sea, es muy bonito decir, sí, vamos a reducir la temperatura media en dos grados son uno y medio, un grado y medio, pero yo creo que hacen falta medios. Y lo de que se revise el acuerdo cada cinco años me parece algo insuficiente. O sea, esta es la COP número 21. O sea, el año que viene se supone que, como ya firmaron esto, no, no, no se van a reunir y no van a hacer nada. Entonces, cada cinco años, no sé, me parece mm. No sé si algú d'aquí davant que són els més joves, algun jove veritat... Mira, hola, molt bé. Perquè vosaltres sou joves, eh? però aquí n'hi ha un més veritablement jove que vosaltres. Molt bé. Mira, mira el... O sigui, em... però què ens assegura que aquest protocol, perdó, aquest acord es complirà? És a dir, el protocol que Kyoto no Enfoca el cap a tu. Hi ha països que no el consigna. És a dir, ara, um, ara, ara. Sí, sí, sí, ja està. Ja està. Sí. O sigui, que qui ens assegura que aquest protocol, o sigui, aquest acord, perdó, es complirà? Perquè el protocol de Kyoto realment, o sigui, salvant les distàncies, no es va acabar de complir. O sigui, els, els països, diguéssim, que diguéssim es van comprometre més, realment després no ho van fer. Per tant, estic preguntant què, què és el que ha canviat en aquest protocol? Què, què és el que fa que sigui? Sí. Jo he intentat contestar algunes coses que s'han dit. Uh mhm. -huh. Jo sóc pessimista perquè jo realment el dèficit de governança mundial és una constatació eh, que no es posen d'acord amb, molt, amb moltes coses. I el problema és que els estats no perden sobirania. I l'única manera que perdin sobirania està a les nostres mans, als estats democràtics. Però realment la pèrdua de sobirania és imprescindible per lograr unes institucions mundials que, a més de fer lleis o de fer protocols, hi hagi algú que s'encarregui, entre cometes, una policia mundial. Perquè tal com som, això el món del dret ja ho sap, tal com són, sembla que sense sancions ni sense poder coercitiu es pugui obligar als països. Per això jo sóc pessimista perquè dic, el mercat ningú el governa. Els estats només governen una àrea del mercat. Què passa quan una empresa Eh, no li agrada un estat, se'n va al del costat perquè li posen unes condicions laborals més favorables o li posen unes condicions ambientals més favorables. Llavors, l'acord global és imprescindible per molts camps, però realment s'han lograt acords globals. Què passa? Eh, ara sortiria un altre tema. Què passa quan, quan hi ha hagut terrorisme islàmic? Com reaccionen els països? bueno, jo per això, em creu que sóc una mica pessimista. Contestant a el que has dit tu, jo crec que la força de l'espiritualitat i la força de les religions com mou el cor de les persones, pot canviar valors. I llavors, com siguéssim, jo invertiria el marxisme. És dir, és important que la, la superestructura que en aquests moments les ideologies que han perdut força, l'espiritualitat, sigui cristiana, sigui budista o sigui islàmica, pot moure cors. I el cor és el primer que fa que la gent pugui canviar. Per això l'encíclica alguna vegada ha estat acusada d'apel·lar molt a la conversió personal, potser per una certa decepció del canvi d'estructures, que són necessaris els canvis d'estructures. Però si no hi ha una conversió personal, és a dir, una força que t'empenyi a de créixer perquè altres puguin créixer, que tu mateix t'autolimitis perquè ho creus que és així, sense aquesta solidaritat que et surt del cor, no es pot canviar res. Llavors, per això sóc pessimista i, i optimista a la vegada. La força de la cultura és molt gran. Ara el que mou és la cultura. Per què mou l'islamisme radical a la gent? Els joves que, que porten que, port, que tenen nacionalitat francesa i, i no han pogut ascendir a l'ascensor social, que són menys preats, etc etc. Què els ha mogut? Un extremisme religiós. No dic que això s'hagi de veure, eh? però vull dir que la part cultural i la part de valors és la que ara està movent el món. Llavors cal una certa conversió d'això. A veure, no sé, perdona, no sé ni per on començar, però eh, <laughs> respecte del, del poc esperit crític, igual que jo, que, eh, del que jo he fet gala avui a la tarda, és perquè realment és un tema complex eh, de parlar, el tema del canvi climàtic i el tema de les negociacions internacionals, però quan has estat quan has estat dintre d'aquest món durant molts anys i t'has donat compte el que costa canviar una paraula del text, quan et dones compte que nosaltres quan us, us plantejava com ho vam pensar o com ho vam enfocar al principi, quan el, el primer que va dir hem de fer campanya perquè el text, el text hi hagi la frase 100% renovables per tothom, que per tothom implica per tothom a Espanya, amb la reconversió dels sectors afectats, dels sectors energètics que estan afectats eh, els treballadors dels sectors que moririen i per tothom arreu del món, que la, els països eh, menys desenvolupats eh, els ajudem econòmicament i amb transferència tecnològica perquè també puguin tenir 100% d'energia renovable per tothom. Aquesta frase la vam treballar conjuntament les ONGs de tot el món, amb sindicats i amb, i amb altres organitzacions, i això semblava impossible. Com en un acord que es, negoci, que es negocien temes relacionats amb energia, aquests, eh, que les reunions són eh, patrocinades per la, la cimera, per exemple, de Polònia, el 80% la va pagar el sector carboner, que és un sector superpotent a l'economia del país. Com algú li entra al cap que un acord del de, del Conveni Marc de Nacions Unides de Canvi Climàtic dirà o donarà a entendre que és el, el que s'acaba l'era dels combustibles fòssils i tindrà dintre del text el, la necessitat d'anar cap a un sistema 100% renovable i emissions zero. Doncs això ho diu l'acord. I, I potser a mi em costa, i, i perdoneu-me si no m'he explicat bé, són coses molt de matís que igual costa transmetre, però també em fa il·lusió que hi hagi gent que no es dediqui a això, bueno, no sé si et dediques a això o no, tu, que deies que tu estaves il·lusionat, perquè realment és un canvi significatiu. És la primera vegada que després d'una cimera internacional els diaris diuen que s'ha acabat l'era dels combustibles fòssils. I això pot semblar una frase buida, però si assumim que les eines que tenim, perquè encara no estem prou madurs en aquest canvi de consciència, és la pressió econòmica, la pressió econòmica que tots podem fer mentre anem evolucionant a nivell de consciència, però que tots podem fer individualment, doncs ara hi ha pressió econòmica a sobre del sector que ha estat impedint aquesta evolució durant, durant tots aquests anys. Uh, també en relació amb el cost d'unes energies versus les altres, les energies fòssils són les més subvencionades encara i el còmput global de subvencions als combustibles fòssils és superior que les subvencions a l'energia renovable. Per qui algú deia, per què no s'ha signat una, en aquest acord l'obligació d'eliminar les subvencions als combustibles fòssils? Per la mateixa raó que, que no s'ha fet esment directe dins de l'acord de que això ha de passar, però n'hi ha prou amb que la maquinària econòmica i inversionista capti les, les senyals com per revertir per revertir aquesta, aquesta tendència. Evidentment que seria molt més bonic si tinguéssim un acord que establís tot això que ens agradaria i que fos legalment vinculant, però al final també hem de ser una mica pragmàtics i hem d'intentar fer el millor que puguem amb les eines que tenim. Per això us deia que les ONGs estem... Ara comença, o sigui, semblava de portes cap en fora que això era el final, doncs no, ara és el principi i ara molts de vosaltres joves que us vulgueu dedicar a aquest món, teniu feina per parar un tren. O sigui que l'altre dia vaig anar a una escola de nens de 10 anys, que per això t'ho deia tu, que em sembla que ets mestre, i vaig al·lucinar les preguntes que em feien i deien, jo he dit a casa meva que només aquest Nadal només vull un regal. I que, coses així que a mi em van sorprendre molt de gent, de, de, de gent tan petita. Potser eh, aquí les edats encara estan, o la gent amb la que, amb la que tu treballes encara és un mig-mig no? entre, entre el voler aquest sistema capitalista que hem vist a les pel·lícules i, i la realitat. Però jo crec que els, els nens petits ho tenen claríssim i aquests són els que ens governaran en un futur. Un parell d'intervencions, si voleu. Les dues últimes, una. Jo volia fer una... Espera, que no t'he donat encara. Eh? Hola, hola. I eh, per dir-te tu, també és una... Quan diu l'Aida, aviam, tenia aquells 190 caps d'estats que hi havia a París, això també és una senyal grossa, eh? perquè altres vegades envien un plenipotenciari. Aquesta vegada n'hi havia 190, o un ministre. Ara hi havia 190 caps d'estat. Eh? Tenim, ja l'ha fet, ho sento, una i dues. Eh? Un apunt superràpid amb ells, que deies com ho, farem, com ho farem complir? Doncs vosaltres sou els que ho heu de fer complir, jo també, eh? Però cadascú, jo sempre dic que tots som món, no? I que si jo canvio, jo, jo sola ja puc canviar el món, perquè la meva part mm. és important, doncs. Jo volia fer una pregunta sobre de Greenpeace, com entenem que es penalitzin les energies renovables i en canvi es doni pas de lliure a les eh, contaminants. I l'altre que hi havia allà? Aquí. Jo volia afegir el punt sobre el que per lo que jo he treballo també relacionat, hi ha un interès molt gran per treure del mercat tota aquesta producció de petroli que estan fent els americans amb la tecnologia de fracking, sí. que sí. està calculat que si baixa el petroli a 30 euros o a 32, totes aquestes empreses ja han de plegar. Llavors, com els països d'Europa també els no productors de petroli els hi va molt bé que el petroli vagi barat per la seva recuperació econòmica i en processos electorals que estan així, per exemple, a Espanya, li va molt bé que ara el preu del petroli vagi tan barat. Mhm. Llavors, això sigui una cosa que després canvi. Uh mhm. -huh. eh? Que jo no seria tan optimista perquè bueno, ja estem obligats a, a que estem apartant el preu del petroli, però s'està fent amb uns interessos econòmics molt complexos. Uh mhm. -huh. No sé si l'Aida... Una, una petita cosa que, sí. que, que m'ha sorgit quan tu has parlat i que també quan, per exemple, subtilment s'ha fet una crítica a Greenpeace a ser poc crític. Eh, en teologia moral hi ha una cosa que es diu factor profètic i factor realista. Jo crec que Greenpeace, que és una organització gran que té un cert poder perquè se la convida a aquestes coses, pot fer un paper realista que pot fer avançar en petites coses. Però fixeu-vos bé que també cal, perquè les coses canvin, els moviments petits, més agressius, que fan manifestacions, que demanen la lluna, perquè això és pressió. Els moviments socials, precisament, no són els partits polítics. Els moviments socials tenen més llibertat i són més profètics. Són capaces d'una denúncia, que moltes vegades no és realista. Ja s'encarreguen els polítics i les, i les ONGs més grans de negociar, de ser a través d'advocats, de tècnics, de fer però sense la força dels moviments socials més petits, que denuncien, es manifesten al carrer, moltes vegades demanen la lluna, els canvis a la humanitat no han existit. Mm. Refereixo que vosaltres el que heu de fer és apuntar-vos a moviments radicals i d'alguna manera deman demanar la lluna, demanar la lluna, la, la, paraula, la paraula radical en cap moment vol dir violenta. Radical vol dir anar a les arrels moviments radicals per intentar canviar les coses, perquè si no els polítics estan en mans del món econòmic i del món financer. I les grans ONGs, si no se les vigila, també poden caure en una xarxa que moltes vegades és difícil sortir-se. Ara per al·lusions, eh? <laughs> No, és que és veritat. Que jo sóc molt radical, també. Eh, no, clar, no, eh, és molt difícil donar, és molt difícil donar la visió global de tot, però sí que és veritat que en paral·lel a la cimera totes les ONGs que estaven a dintre negociant estaven, sempre en paral·lel a la cimera hi ha un, hi ha un, un moviment de societat civil i aquest any s'han donat les majors manifestacions climàtiques de la història en les que Greenpeace ha participat i hem fet accions en paral·lel. Aquest any ha estat una mica difícil fer accions a París perquè hi havien hagut els atemptats, però cada any en paral·lel a la cimera ens enfilem a centrals tèrmiques de carbó. És a dir, el que passa que jo us dono la visió de l'acord, però això no vol dir que per l'altra banda, un equip, i jo formo part de l'equip polític no, i no m'enfilo les xamanelles, però els meus companys sí que s'hi enfilen. <laughs> I... Sabries molt bé una xamanella. Doncs. I no sé si sabria... <laughs> No sé si sabria baixar després. Que són gestos que no són inútils. No, no, al contrari, no al contrari. És l'acció exemplar francesa. Eh? Exacte. Eh? I després una referència molt ràpida al tema que, que s'ha parlat de la... Eh, no sé, em sembla que ho deia vostè, que s'ha de tenir en compte els canvis a nivell de, de gent que es quedarà a l'atur, si s'acaba... Nosaltres també tenim diàleg obert, el que passa que és molt difícil perquè el Ministeri eh, d'Indústria espanyol no ho promou perquè té aquestes polítiques que van en contra de tot el que s'ha de fer. Però estem en converses amb el sector carboner d'Espanya, per exemple, dient vosaltres no heu d'exigir o no hauríeu d'exigir que us allarguin les subvencions, el que hauríeu d'exigir és que us reconverteixin, perquè el dia que s'acabi l'aixeta de les subvencions us quedareu a l'atur i sense un duro. I aquesta és una tasca de pedagogia que, per una altra banda, també estem fent perquè el sector, els treballadors del sector es donin compte de que han de lluitar per una altra cosa, que les subvencions a l'explotació ja no, ja no tenen cap sentit. Doncs moltes gràcies, en Joan, a l'Aida, moltes gràcies a tots vosaltres per estar. M'han demanat dues, abans que aplaudiu, dues petites recomanacions. La primera, que sabeu que això és un acte gratuït, però que a l'entrada hi ha una oleta i si algú vol posar-hi la seva voluntat, sempre serà benvinguda. I la segona, que dijous vinent, el dia 17, és a dir, demà passat, o l'altre, sí, dijous, a les 7 de la tarda també aquí hi haurà un debat sobre comunitats musulmanes catalanes al món d'avui. Hi haurà el president de... hi haurà a la Comunitat Islàmica de Catalunya, al Consell Cultural Islàmic de Catalunya i també al Centre d'Estudis de Recerca en Economia i Finances Islàmiques. Per tant, abans ha parlat en Joan del tema del món islàmic i d'aquestes, a vegades, radicalitzacions, doncs sapigueu que dijous a les 7 de la tarda aquí hi haurà un debat. Ara sí que podeu partir. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima.